nada, desde aquí animar a todo el mundo que, que se apunte a, ver el campeonato que se celebra en unos días y, desearles toda la suerte del mundo. Invitar a todos los canarios a venir a la Copa de Europa Billy Brinkman Cup, trofeo Gran Canaria 2014, que será en mes de abril. Se disputarán los partidos en el, el pabellón García San Román y en el Obispo Fría.